wuno eyali mukyala wa bruno ke vanessa bw'atyo atandise okuta ebyama bya bruno ke n'okuyoogera wuno ayogedde eby'omu buliri tukwebaza gwena wenna atwekuumiddeko nino ku mukutu weebale nnyo okubeera nga otulaba era nga owuliriza emboozi zino nga bwe tuba tuzikuleetedde nenkujjukiza dr biver organics wali eri ku access building ono nno musawo akozesa ddagala lya miti akozesa ddagala lya miti ajanjabisa miti ajanjabisa bibala mwebuuzeeko gwenayina amwagala asangibwali eri ku access building e rubaga ku rubaga road awo opposite ne hotel sajavaro mukubire ku ssimu omwebuuzeeko kyonna kyonna kyonna kyoyetaaga okumanja ono vanessa avuddeyo bw'atyo n'ayanika bruno k era bwatyo ategeezezza mu audio clip efulumye gy'afulumizza ategeezezza nti bruno k bwatyo tawangaala mu buliri ddakiika bbiri eddakiika bbiri bruno k ekikye kiba kiwedde anno ono avuddeyo n'atandika okumuswaza oluvannyuma bino bize oluvannyuma lw'okubeera nga dna ya omwana muwala vanessa ya, ya mtabani wa mwala ya mwana mwala Vanessa ne Bruno Kibwetu yavuddeyo nekakasa nti ono omwana mnange Thes Chigundu bwatyo wa Bruno K ano munange bino byamaze okuvaayo twafunako intavyu neomukulu ne brunoke bwatyo n'ategeeza ensonga nga bwe zaali teyeegaana mwana era n'amukkiriza n'agamba agenda maaso n'okumulabirira naye omwo mwe mwali statement yakola n'agamba nti anti munange ebimu ku ebyo ebyamutamisa eyamutamisa omukyalo ono vanessa nti yavaayo nga amutiisatiisa nga bwe yali alina nudzize era n'avaayo n'amutiisatiisa okuzipositinga ekino n'ayagamba nti muntu ki ayagala omuntu asobola okukikola era neyebuuza nti kyava ku ki okubeera nga yaterekanga nudzize waba nga teyali tayagala mukolako kikyamu bwatyo bye bimu ku ebyo ebyesonyisa mwana muwala vanessa ano vanessa bino olwamugudde mu matu nga abijja waneno ku mukutu bw'atyo yagenze n'akola live ku facebook n'akola ka live facebook video bw'atyo mweyatottoledde e, e, ensonga ez'omu kisenge eza brunoke muno nga mwe mwabadde n'okutugamba nti ono anti munnange awangaala eddakiika bbiri ekiki ekiba kiwedde eno vidiyo eno audio munange ono omukyala yabadde bita nnyo nnyo nnyo nnyo ng'alaga mukaawu nnyo nnyo nnyo nnyo nnyo nnyo era bw'atyo yagambye nti ono munange ee eh, bw'atyo bunoke obuwangaazi mu buliri tewali bino nno bibalekawa bano bombi bagenda mu maaso n'okuswala nze no ndowooza nti omu ku bano yandibadde nga avaayo n'asirika bw'atyo omulala ne yeererejja asinga okufiirwa mu kino vanessa simanyi kyate tumanyi kyafa ne bruno ke tetumanyi kikyaliko era kikyagoba naye nga bano ensonga nze ndaba zigenda mu maaso n'okubonoonera bonna bonna amanya okusingira ddaddala bruno ke kubanga taata w'abaana abasukka mu omu ekyokubiri ayina erinnya ery'okukuuma nga ye omuyimbi tetumanyi wano, wano kimulekawa ekyokusatu bano bombi balina abaana nti bagenda kukula babere nga balaba bino ebintu ebitagenda kuvaawo n'olwensonga eno nze ng'omuna ndibadde ngambawo amagezi nti bandibadde ensonga zino batuula ne bazisootinga bokka na bokka nga tebatandise kujja mawulire ngawe bigenda okuba era mu maaso eyo nno senga binaaba tebikyuseemu musuubire okulaba nyuzi za brunoke kubanga yatugamba yiikaatu yennyininnyini nti ono omukyala alina nyuzi ze era byebimu ku ebyo ebyamumukyaya webali nnyo okubeera nga otugobera gwe wena wena wena abeereyo n'otuliiza n'otuobudde ate gwe ateekako kalaiki tukwebaza nnyo nnyonyera tukwagala nnyo naawe ashiyalinga oli w'amaanyi era okoze ky'amaanyi okutubeezaawo mwebali nnyo mwebalire ddala